するしないどうも日向愛子です今回麻雀の匠ゲスト大井高春プロですよろしくお願いしますよろしくお願いします来ちゃいましたよさあついに高春がやってきました、うん、はい来ました来ました、はい、さあそしてあの M リーグ始まるじゃないですか始まるね なので今回は大井さんに赤入りの、ああなるほどはい <laughs> 難しいんだよね M リーグのルールを打っていただこうと思ってますあの結構、麻雀プロの試合って赤ないことが多いじゃないですかそうです、ね、今までその赤入りのこううんちくというか、あの知識だったり技術だったりをこう放送で喋るってあんまりなかったと思うんで、はい、 ちょっと難しいね。どうしよう。恥かかないように気をつけます。赤入り高春を私たちは注目していきたいと。うん、ちょっと自信ありますよ。あ、あるんですね。はい、いつもより押しますよ、私。攻め気が強くなる。結構、あの、普段、よく降りてらっしゃる。あ、まあ、大体ね、大体4回に3回降りてるんで、 <laughs> はい、渋谷派なんで。でも、変わりますあの、2回に1回押しますし、あと、泣き。泣き、はい。いつも15%ぐらいしか泣かないんですけど、大体30%泣きます。 三十う倍泣きますだから自分が上がりたい時それから赤がたくさん入ってそうな人をこうかわしちゃう時いろんな意味であとさしなんだろうこう相手を脅かすために泣くとかも含めて、はい、赤を演出したり自分が持ってるぞって持ってないくせにアピールしたりそうそうそういろんな戦い方がある、ね、それで増えます泣きが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 トン1曲、はい、さんペーチャースターとドラがリャンワンです、はい、ペーチャースタートは好きですね好きなんですか好きですあのやっぱり親が2回残ってると、はい、やっぱりトン三曲までいろいろと試せるので思い切った攻めもできるので、はい、結構好きですね今回ドラドラですね そうですねドラドラですね、まあ、赤があるんでそう赤が入ってるいつもよりはドラドラのその破壊力は今あのいつもよりはないですけど、うん、いやもう十分ですねもうこの手はどういう方向でいきますこれはね食いたんを一瞬見たんですけど、はい、急走が重なることでもうあのリーチも狙ってたけど打たれたね今ねはい、はい、枚切れました急走、はい、仕掛けはでは結構今のとこなくなったじゃないですかしないですねただ と初重ねて仕掛けられるようになったらいいなっていうのもあるんで、ちょっと今保留でもう急速切っちゃうかもしれないです有効杯引いたら要するにここら辺だったりですかローピンとか C1 とか引いたら、はい思い切って急走切っちゃうとか、まあ、もうダイレクトで3蔵引いてもダイレクトで3蔵引いたらもしかしたら切っちゃうかもしれないですそれぐらいもうドラを切りたくないし E1 が2枚出ちゃってるし、はい、急走いまいちなんでそれぐらいこの魅力が今リリーのみ全なんか一直線ってわけにいかないんで。 なるほどとか言いつつこれはどうですかこれね一応3統一なんで、はい、いろいろ崩れた時にまだねチートイツになるかもしれないんだけどどうしようかな今全員手出しなんですよ6個そこもしっかり今見てたわけですねああそれは当然ですあでも喋ってて見づらいねよく考えたら大井さんの見方としては、はい手出しとつもぎりは全てこう見ていくんですかあうんとねそれはえー、全部ぶっちゃけると若い頃は全部 意味意味まで全部探ってたんですよ、はい、手出し手出し場所も全部今記憶してるんですけど出てきた場所ですか、はい、でも、はい、それはあまりにも疲弊しちゃって半ちゃん4回打つと3キロぐらい痩せるんですよ <laughs> で胃に穴が開くんですよそうだから辛すぎるので最近は6巡目ぐらいまでは手出しだけ見てます6巡目までは手出しだけごめんなさい嘘え嘘です嘘です、はい、6巡目まではつもぎりだけ見てますつもぎりだけ見てめったにないことなんで なるほど基本的にいらないの手から切っていくゲームですから、うん、そりゃそのまま切る方が少ないだろうってことですねなので今のところ0個なんですけど大体6巡目まで1人1個ぐらいしかあのつもぎりっていうのはないので全員手出しするはずなんでだからと言いつつもどうしよう進めよう何切りますかはい役杯はションパイ役杯切る初と白は初からいきましたねはい これはランダムにしてます僕は白髪中に関しては毎度毎度変えていらっしゃるんですね、システム化しちゃうと、うんうん、あのバレちゃうので、はい、はいはいはいちょっと今手出しですね、はいやだなやだな何が今嫌ですか <laughs> いろいろとあ何もできましたけどできましたね 白1枚足りちゃったんで切りましてさっきの矢棚は何なんですか手出しのね1品の手出しで3品とか持たれたら嫌だなとん G1 9万ーン G1 ってもうタツ親がタツ払ってるんですよこれはどうですかだけど超十分系ならあの7級になるんですよ要は、はい、9万から切ってるってことはローマンで両面にしたかったり、うん、赤ウーマンを求めてたんで、うん、まだ不十分系が残ってるはずなんで あのチーマンっていう3と7っていうキーパイを切ることは怖いですけどうん大したことない切った順番でその判断ができるわけですね思う思ってるよりは大したことない何これまた難しくなってきましたねこれね手なりだと、はい、もうこういうのとか切りたいんだけど、うん、馬を見るとあの、トイメンさん、リャンゾー早いし、かみちゃん、イーソー早いんで、三蔵が、転換三蔵なんてこの世で一番良くないんだけど、 あのいつもよりちょっといいんだよ山にまだ残っている可能性が高いだから今ローワンチーピン急走のうち何キロか迷ってるやっぱりこの統一の急走が候補にまだありますねあるもうこういう22799っていうのを完全イーシャンテンなんて言い方するけど、リーチにあの転廃するまでには完全形だけど上がりに関しては完全でも何でもないんでこんなものはなのでほぐす ほぐしの急走になるんですね。そうですね。これちょっと馬失敗すると馬ぶっちゃって急馬のつもりはい。はい、あのー、馬ぶっちゃってる感じになっちゃうかもしれないんだよね。例えばリャンマン引いたらロスだけど、それリャンマン引いたら食いたんもあるし。まあ手はまだ変化できそうです、ね。だってこれとこれ選べないんだもん。 いい牌ですね、うん、これを選んで裏めったを最悪だこれ切ってパーピン引いたらもう、ね、生きていけないから <laughs> そこまでいくんですね、うん、それぐらい今9ピンも手出しだね A ピン手出し9ピン手出しなんでうわーこれをいいシャンテンって呼んでいいですかカンパスをそして欲しい山荘はまだでも山にいそうという判断ですもんね、うんこれ今回トイメンが賑やかなステになってきたんですけどいいこと言うねそれは気にしてます、うん、気にしてますね で下茶が一応まだ4つ5つしか切ってないけどもピンズをまだ1枚も切ってないっていうことで、はい、チーピンを切ろうかどうかを今悩んでますその判断は下茶のその親に対しても関わってくるわけですね、だけども <laughs> だけどもこれでこれを切ってウーソを引いて一通にするか、はい、こっちを切ってヤンンウーソとか数層引きを待つか 難しい判断の中選んだのはリャンソーこれは危険度も含めてですあのリャンウーソーが、はい、あのネックになっちゃってる人がいたら嫌なので親とかがあもうあそこ速そうだねい面うんまっすぐ超まっすぐだもんねイノシシのように来てるもんねだから太い麺さんは一応一番脂っこいんで読むんででこれ E ピンと Q ピン手出し、はい、ウーソー手出し ちょっと面倒だないやこれなん、うん、チュンの自敗とあと端敗のね19だけなんですよやっと出てきた内側マンズがマンズが分かんないんで、はい、マンズの何かを引いてあのー、スチソマチです <laughs> ダメダメ <laughs> でもこれ実際読みに読めないじゃないですかこれそう読めないわけじゃないよえだってこれどだって何が通るってどうしたらいいんですか判断要は簡単です E ピンが手出し Q ピンがその後に手出しなわけですよ、はい、Q ピンの手出しっていうのはあの関連必ずしててパーピンが頭とかそれからそうお近くは持ってらっしゃるそれから567899でスッチピンを固定したとか何かこうお近くは必ず持ってるはずなのね、うんうん、でイーソーが速くてあでもイーソーが速いのかスティーソーよりはサクロソンなんのかなウーソーは必ず関連するんで、はい、あのー そうだな現代マージョンだとカンパースかあるけど球速3枚見えてるんでそうですね、はい、だから空想のまたぎサブロソと地層が危ないと、はい、でマンズは全然わかんないんですけど僕はマンズが入ったと思思うんですよ入った最後の入り目が入り目が <laughs> なんか、はい、なんとなくそんな匂いがしたので、はい、嗅覚ですかいやなんでしょうね入った場所一番左の方に入れたし <laughs> なんかいろんなリーハイの癖から見てなんかいろんなことをで 踏まえてで僕これがこれなんで、はい、押しますまだまだで一応安牌は、さっきレンズ続ったのはレンズ3枚見えてこれが全員安牌っぽいんでこれはもうじゃあ全然の両層切りの判断良かったですねでもカニアンは通りそうだけどねまあまあでも、いきます確実な現物があるであらでやねん なんかそうもいかなくなってしまいましたね。ねこれはさすがにいきますけど、危ない牌二枚ですね。どっちも行きますか。はい、行きます行きます。あの土ピンは結構危ないですけど、結構いきます。はい、バンズが入ったと予想もありましたけど。 <laughs> ご自身でおっしゃってました。でもパピンとか何か関連してて、キューピンの周りもないので、くっついても嬉しくないんですよ。あ、はい、自分がね。自分が。はい。はい。なので、 きましたそうですこれはもう押さないとダメな手だと自分の中で思うので、押しますであとは泣くか泣かないかなんですよどうしますローソンを泣いてさせますかはいつもより馬強がいいなと悪くないですね水槽が3つ見えててでトイメンさんチーソーつってるんでトイメンさんの危ない筋を読もうとしてたんですよ最初、うんうん、るならタブタブローソーが危ない、はい、ピンズはイスピン、えー、リャンウピン、うん、でマンズはえー、ちょっと思い出すちょっと 上目としか言いようがないちょっと読めないですね、うん、まだまだでもなんか第一だがら連ンなんでもしかしたら何かこう手役が絡んでるかもしれないなみたいなイメージはちょっとありますええー、聞いてないですこれはまあ一気通貫って言われてますけど一応これ切るかこれ切るかで空間を考えつつパーソンの方がいいと考えるか 三郎荘両面はやっぱり偉い両面は正義と考えるからなんですけど、うん、タイヤを抜くのかそれとも1球を残すか難しい普通はもう残せないですやめますかローワン打ったら嫌なんでおお統一になったこのローワンは受け止めるわけですね空想切りなんで6球層の方がまだ通りやすいかなそれはどうしてですか578って単純には持たなくて6球層が当たるときは複合してて あの67788とか、はい、当たっちゃうんですけど、うん、でも地層がまあ見えてるんで当たりにくいかなと思って自分から地層は2枚見えていますはいイーソと急走で迷ってないんです地層怖いんだよな単純な578だと先にもっと嘘出てるはずですもんね、うん、やっぱりここは一旦おして考えた結果、はい、現物のイーソこれでもう全部泣きます これねよ赤が怖いんですよ赤が怖いの自分の目から一番も見えてません、ね、親は降りたっぽいなチーピンを抜いたんで受けたように感じますか、はい、あれシャアなんだろうトイトトシかなあれシャアトイトトシかちょっと待ってシャアを手出しでしたねシャアの匂いちょっと、えいつも嗅いでらっしゃるんですかはい嗅いでますやっぱりおかぎになってるはいやっぱ匂いってついてるんで匂いってついてるあのシャアはやっぱりちょっと大大地だからャンで手役っぽいってなんかこう何といつかあるかもしれないのではい 統一落としである可能性が高いかあのシャアは統一落としですよ、はい、あれはもう必ず統一落としです次シャア打つはずです後元仕と <laughs> 今通ったパーソーでしたねそのパーソーは、僕がリーチって言った時にパーソーが通らないのでじゃあもう一枚こう持っている可能性は高いシャアを持ってても、はい、いや持ってても シャアがねもう一枚出てこなかった時はま、っすぐ行ってることになるから、あでもワン安全牌持ってましたねそうだねうん何枚切れだそれ何枚切れやねんっていう話だよねまだ泣ける牌は出てきませんし泣けるは出ないんだよはいやめようかな <laughs> パーソンも2枚打たれてる初ぐらい行きますよ競争ぐらい行きたいくなりますもんね急走は行きたいですねあんま全然行きますよだけどね のリーチね面ピン赤だと思ってるんですよ僕面ピン赤いしだってさ、555がさ一枚見えてなくて、うん、だから打ち込みたくないんですよあそう3枚切れになりましたそろそろ泣けるから泣けなかった、ね、そろそろ泣けるから季節的に自力ではなかなか引きません、ね、これはね難しいですあのー、ここがもうマンズがパに高いので、はい、ちょっとえトイメンさんがと あのリーチの方がローアンを持ってる可能性が高いので手に使われてる、はい、あのマンズ2ブロック持ってると思ってるこのリーチあブロあローアン出た <laughs> 泣けましたこれ勝負ですねはいローアン出ましたねこれで天敗感動層、はだってあの町がさ、はい、あの読み筋に入っちゃうローソーだから、うん、リーチ社の、うん、これ黒嘘を切って赤嘘を持ってるリーチかもしれないじゃんありますねあるでしょはい そうだからあシャートイトツじゃなかったんだな違いましたねトイメンなんか全然見てないなおいさんこれはどこまで行くんですかこれはちょっと待ってくださいねうん死の果てまで行きたいな <laughs> だから最後までうんえっと一応マンズが一四筋通ってないんですよまだ、はサブローマンと六級マンだけ聞いただけででサブローソンもスッチーソンもあって これでピンズはリャンウーピンウッパーピンサブローピンといろいろあってでもねスーピンが3枚見えてたりして、はい、いろいろとピンズは浮き彫りになってるのがウーパーピンでしょ、はい、でサブロー層とスッチー層でしょ、うん、でマンズはどが3枚見えてますけどマンズは入ったと思うけどなまあイスマンとリャンウーマン、うん、まあ一応候補で考えているところ危ないのはそれこれはウーピン引いたらリャンピン切るし そうだなチーソを引いたらウソを切るしいろいろ回避できるんだよねはいサブローピンは押すしこれ引いたらどうするんですかあこれはえっ、ー、と僕がリャンゾー振り剣なんで嘘を切りますおおなるほどでできれば嘘をノーチャンスにしてほしいですけどノーチャンスにならないはずなんですなぜならち茶さんが持ってるから <laughs> 嘘を入ってるわけですねもう絶対持ってるんでかなりこう感じてますねあもうあと親が、はい 簡単に撤退してるじゃないですかこれが赤赤とかあったら撤退してないんでそんな簡単には僕はそう読んでるんでじゃあ親の手はそこまで魅力的な範囲がないわけですねもうだから手出し見てないですもん見ましたけど <laughs> お大げさに言うとですよ、まあ、気にしてないってことですよね親のことははい全員全部覚えられないっていう人のためにちょっと面白おかしく言ってますけど、はい、要はここはもうさすがに無視でいいでしょっていう こっから強いパイをピュッとじゃあパーピンって打ってきたらうんって睨んでってねなりますねおいつって顔色にらんでやってんなとやってんなって <laughs> 見つめ合うんですか来ましたワンワンチャンスになりましたねはいででつもり照らしの方がいいかなどっちの方がいいんですかつもりの方がいいななんでですかいや今やっぱりああからさまにここで手出しちゃうと、はい、急走をした後なんでそうですねさすがにその関連して 万が一の論争を止めちゃうことになったりするからね関連感も出したくない出したくないですねさあ上がりきれるかあれ赤嘘またぎじゃないのかなそしたらもうどこなんでしょう町は来ました筋ですこれは取ります、はい、もう大体押しますよあとウーピン引いたらリャンピンにスライドさせてもう計画性もしっかりですね、はい、パーピでしょで三蔵かめんどくさいのはお 今、パあワマンが出てきた。何押してたのは嘘全ローソンないじゃんで裏ドラあー、すごい。はいリーチドラヨンリーチ赤、裏さんですか、これ。おいさん、読めてなかったカンパーワンでしたアンパンマンね。読めなかったこれはちょ漢字も読めないですね。マンズ入ってあのリーチしてはい。気持ちよくと思ってたんで なんとなく、はい、こういう形でも早めの赤い位置だったりするとかなり早めにリーチも飛んでくることになりますもんねまあ馬強がいいんでね、良さそうなパワーワン、ね、全然いいと思いますはいじゃあ一度皆さん手を開けていただけますか、はい、赤1個しか持ってない2個だと思ったのになでも1枚ありましたね親がこれで1枚あれなんで補充したのなんつってねないんだよね、うん、これないないんですよね、ないですね ワンチャンスを負ったと。ワンチャンス、ダブルワンチャンス。うん、ただ、あのー、これが正しいかどうかわかんないけど、親はリャンシャン天なわけで、まあ、もうこれ上がりはどうしようもないんですよ。うん、で、そういう時に、本当に難しいことを言うと、あのー、パワーン押しても次なんか押すんだよね。わかるパワーン押しても次ってウーアンを取んないんだもん。だったら、あと3つ置けるものを切るっていうのはありかもしれないんだよね。うん、ってなると例えばだよ、はい、例えばもう だから嘘またぎは怖いけど、これ3つならもうこれで終わっちゃうし、そう先生にまでなってくれるパーピーなら3回。 <laughs> だってこれパワー1じゃ通りました。次何打つのっつって、あと2回何か打たなきゃいけないからね、どうせね。先生高春です。結構そういうのはね、実践的な感じ。むず本当に難しい、手詰まっちゃってるから。ね厳しい中でした、ね、サブラピー打った方がいいんじゃないのそうでもないか。そうでもないね。なんでもない。無理。 <laughs> うん、さあ、今回、大井さん、 いろんな手のお話もありましたが、はい、これちょっと読めなかったっすよマンズ入ったよねウーワンだから左に入ってリーチしてマンズできたと思っちゃったでもでこ入ったワンズは合ってますね当た <laughs> って見てるもんで見なきゃよかったそうそうそうはい一番左に入ってリーチさあ当1曲は横移動となりましたはいどうですかこの赤いり おこの <laughs> 出会えませんでしたねでもね親が消極的だから赤がないとかね読めてましたね、うん、しっかり僕はドラがあるけどなんか来てるんでなんか赤赤ぐらいだなって言ってたんだけどまあそんな感じで読みはここまで外れてなかったかな、うん、はいおじさんありがとうございます、はい、次回もお楽しみに